हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये video visual basic dot net को लेकर के है आपको मैंने पहले ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बता दिया है कि विजुअल बेसिक में एक कंसोल ऐप तैयार करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए या एडिशन के लिए तो कैसे तैयार करेंगे आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की और इसमें हम बात करने वाले हैं नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट की यानी नेम स्पेस का यूज करके ये प्रोग्राम मैंने लिखा है और चलिए आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा गया है तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर लिखा है मैंने यूजिंग सिस्टम टेक्स्ट और फिर यहां पर नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज किया और सब नाम से बनाया सब नाम से नेम स्पेस बनाया मैंने यहां पे देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखा गया है अब इसको मैं अगर रन करवाता हूं देखिए केवल आपको क्या करना है यहां पर अगर प्लस रख देंगे तो ये एडिशन करेगा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा यानी स्टार सिंबल लगा देंगे तो मैंने माइनस लगा दिया है तो यहां पे ये सब्ट्रैक्ट करके हमें देगा ठीक है अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं एक बार देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट क्या आता है तो यहां से ये प्रोग्राम रन हो चुका है देख सकते हैं और यहां पे लिखा हुआ आ रहा है please enter the first number आ रहा है तो यहां पे फर्स्ट नंबर में 55 एंटर कर देता हूं अब कह रहा है please enter the second number यानी कि जिससे आपको माइनस करना जितना माइनस करना है वो दे दीजिए तो 55 में से 9 माइनस किया तो यहां पर आ गया आंसर 46 देख सकते हैं ये प्रोग्राम चल रहा है काम कर रहा है ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं फिर मैं एंटर कर रहा हूं 66 फिर यहां पे एंटर कर रहा हूं 9 ठीक है आ, 66 लिखा फिर एंटर किया फिर यहां पे 5 एंटर करता हूं तो ये माइनस करके देगा देखिए 66 में से 5 माइनस हुआ तो ये 60 बना रहा है तो यानी कि कुल मिला के ये कहना है कि ये इंटीजर को ही सबट्रैक्ट करेगा ये प्रोग्राम इंटीजर के लिए लिखा गया है फ्लोट के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video